No i jeszcze jeden widoczek na sukiennicę w Krakowie. Filmuje Darek Kraśnicki z Wrocławia. 30, 30 kwiecień 2014 rok. dzień przed długim weekendem tam gdzieś restauracja Wierzynek naprawdę jest co pozwiedzać